Всем привет! Сегодня мы с вами будем рисовать дом одного из самых необычных архитекторов 20 века Фриденс Райха Худер Твасера. Свободные линии этого дома не требуют серьезных построений. Рисуем линию. Но определенная структура в его фасаде все-таки прослеживается, ее стоит учитывать в рисунке. Теперь нарисуем окна. красим желтым цветом Вот такой дом у меня получился. Подписывайтесь и пишите комментарии.